isso? <laughs> Isso é um sonho. Por que seu cabelo não cresce? Olha, Tá batendo no queixo já. Ué, não era pra ter alguém aqui? Era, oi. Eu sou o rei da, dos gordos. <laughs> todo sabor. Ó, ah, vai tomar nos seus cu. Mano, esse boneco é o capeta, velho. Adeus. Adeus. Nossa, quase. Eu peguei o cobro ele. He's beginning to believe. Press it. You know you want to. Live a little. Hey! Oh my. You actually did it. I may have underestimated how little you consider the consequences of your actions. Easy. Ohio! Meu Deus! Ai, meu Deus! Ai! Esse aqui tem fraqueza. Ah, ai. Né? Eu gosto de chamar o que eu faço de dash. Eu dou um, uma puta explosão de corrida. <laughs> horizontal